कंटेंट का भूखा मिस्टर पीजे आ चुका है एक ही यूट्यूबर पर तीसरा वीडियो लेकर hello everyone I am mister PJ and welcome back to another video एक बार फिर बार बार लगातार नहीं लगातार नहीं तुम्हें पता है वीडियो किस पे है मुझे पता है वीडियो किस पे ना ही तुम अंधे हो ना ही मैं तो पहले पार्ट में मैंने मांगे थे दस लाइक्स तुम लोगों ने कर दिए बीस तो इस बार का लाइक है मैं नब्बे लाइक्स चलो सौ करके दिखाओ अभी तुम लोगों को थोड़ा सा सच बता देता हूँ एक्चुअली मुझे कंटेंट की बहुत कमी है like every basic roster of this time और इसीलिए मैं जानबूझकर कम लाइक्स एम मांगता हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम लोग उतने लाइक्स कर ही दो तो बहुत हो गई बड़बड़ शुरू करते हैं इस वीडियो को so without wasting any more time let's start the video बच्चों के हाथ में ड्रोन किसी ने थमा दिया और ये बंदा अपने हाथ में चप्पल लेके क्यों भाग रहा है और एक सेकेंड ड्रोन इस झाड़ पे अटका था ना तो इस झाड़ से इस झाड़ पे कैसे आ गया तो ये छोटू अपने अलग ही फील्ड में लेकिन ये वीडियो में कर क्या रहा है यार पार्क में आया हो तो कुछ भागने दौड़ने वाला गेम तो खेल लो नहीं हम लोग तो उससे भी मजेदार गेम खेलने वाले हैं अगर आपको खेलना है तो खेलो नहीं तो जाओ वाह कोई पुरस्कार दो इन्हें the most amazing and interesting game of 2020 चिड़िया उड़ नहीं डॉगी उड़ अरे डॉगी उड़ती हुई क्या मैं हर दिन अपने डॉगी को प्लेन में ले जाती हूँ और वो उड़ता भी है हाँ? मैं खुद अपने चैनल पे इतने फालतू जोक्स नहीं मारता जितना ये मार रही है कहाँ ढूंढू कहाँ ढूंढू जहाँ पे नहीं यहाँ पर तो है ही नहीं एक काम करती हूँ मुझे तो ढूंढ ही नहीं पा रही वो मैं तो कब से छुपी हुई हूँ और तू तू तू पकड़ गया अरे कहाँ रह गई चलो घर देख आते हैं उसका चलो चलो तू घर बैठे चिप्स खा रही और नीचे छुपे बैठे हैं यार तुम तो मुझे मिले ही नहीं तो मैंने सोचा मैं घर पे आ जाता कौन है ये लोग मैं बताता हूँ ये वही लोग हैं जो आईआईटी ना क्लियर कर पाए इसलिए सीधा कॉमर्स ही ले लिया ये वही लोग हैं जो स्विमिंग ना कर पाए इसलिए स्विमिंग करना ही छोड़ दिया ये वही लोग हैं जिनको रात को सोते वक्त दूध नहीं मिला इसलिए रात को सोना ही बंद कर दिया ये वही लोग हैं थोड़ा ज़्यादा हो गया okay so guys I end this video here अगर पसंद आए तो लाइक कर देना एंड डू सब्सक्राइब आज का लाइक है मैं थर्टी लाइक्स थर्टी लाइक्स कर दो and part four don't forget to follow me on Instagram link in the description box below and finally thanks for watching